Wir haben es zum Ziel gesetzt, ähm, euch mit vier Songs nach Hause zu schicken und wir fangen mit dem ersten an. Willkommen. someday. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.